Perjalanan kali ini adalah menuju sebuah bukit tepat di selatan desa Tianyar. Bukit ini merupakan perbatasan antara wilayah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli. inilah Bukit Terminal. Bisa ditempuh dari Gianyar hanya dengan waktu kurang lebih 15 menit menggunakan sepeda motor. Akses jalan yang sudah bagus dan diaspal hanya berliku dan menanjak membuat sensasi lain dalam berkendara. Apabila kita sudah berada di atas bukit, maka tepat pandangan kita pada sebuah danau dan gunung. Jika kita melihat ke bawah, itulah desa Terunyan. Desa Terunyan adalah salah satu desa Bali Age di Bali. Desa Terunyan terletak di pantai timur Danau Batur, tepat di kaki Gunung Abang, sebuah puncak di tepi timur kaldera besar di Kecamatan Kintemani, Kabupaten. Wilayah ini merupakan lingkar Gunung Purba di masa lalu. Terima kasih sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan silahkan komen untuk memberikan tanggapan atau saran kritik agar video-video di channel ini bisa lebih baik. Terima kasih.